亲爱父神，我们向你礼拜。有谁比你更被我们敬拜？你敬要人。 真襟白，我们朝气献上安安待。 ah, <laughs> 父亲，我们向你礼拜。有谁比你更比我们敬拜？ 身襟白，我们绕膝向你献上甘奶。 어...